Oi! olemas. <laughs> alakas, aga siiski null koma null kaheksa nöör. nii. tuli põhjast, mis on huvitav nii, laseme tagasi Next cycle.